ensolarado está, a chuva já passou. Eu abri minha janela sem ter nenhum motivo. Aquele quarto que não mudou e tudo que ocultou, eu irei tudo apagar. sorriu nem se preocupou Se foi, mas me lembrou E os sentimentos que acumulei Na noite abandonei E fingi que eu não era capaz de sentir o calor Eu selei a minha voz Para sempre sempre